Hier grüßt dich dein Winguru Kai und heute fliegen wir gemeinsam durch die Halse. Die Halse wird groß an dein Zeit aufs Wasser beitragen. Also ab jetzt ist endlos Fliegen angesagt. Bevor du dich an die Halse wagst, ist es wichtig, dass du schon eine gewisse Vollkontrolle hast und einige kleine Kurven fahren kannst. Bevor du den Halter auf dem Wasser versuchst, ist es immer gut, erstmal auf dem Strand zu üben, wie der Ablauf mit der Hände und der Wing ist. Und jetzt ab aufs Foil. So fährst du die Halse richtig. Bevor du in die Halse reinfährst, nimmst du eine zentrale Position über dein Foil ein. Achte darauf, dass man mit einer guten Geschwindigkeit in die Halse reinfährt. Also wenn es langsamer wird, wird es auch kippeliger. Deswegen mehr Geschwindigkeit ist mehr Sicherheit. Jetzt wird die Kurve eingeleitet. Bring deinen Druck auf den Zehen, sodass du das Board downwind steuerst. Wenn du die Halse eingeleitet hast, guckst du in die Richtung, wo du hinfahren möchtest. Dies hilft dir, durch die Kurve zu kommen. Nun heißt es, Hinterhand loslasse. Mache dies lieber frühzeitig, damit du mehr Zeit bekommst für den Handwechsel. Hier ist es wichtig, die ganze Zeit die Druck auf die Zehe zu behalten und möglichst eine enge Kurve zu fahren, anstatt eine längere. Da dies vermeidet, dass du in deine eigene Wing reinfährt, weil der Wing backstallt oder auch einfacher ist, die Wing in die richtige Position zu bringen. Du bist großteils durch die Kurve durch und jetzt ist der Moment, um mit der hinteren Hand der vorderen Hand abzulösen. Also Handewechsel. Halt dabei dein Wing möglichst ein bisschen daumend und oberhalb von dir, sodass du selber eine äh, angenehme Position auf dem Board behalten kannst. Hol ein bisschen Druck von deinen Zehen, damit du nicht zu weit in den Wind reinfährst. Denn an den Wind Toeside fahren ist sehr schwer und du verlierst schnell deine Geschwindigkeit. Und schon fahren wir Toeside in die andere Richtung. Um hier entspannt weiterfahren zu können, hilft es sehr, die Vorderhand komplett gestreckt zu halten und die hintere Hand Richtung der Brust zu ziehen. Wie du richtig Toe-Size fährst, erklären wir dann im anderen Video. Die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Nimm eine zentrale Position ein, verlagere dein Gewicht auf deine Zehe, um die Kurve einzuleiten, lass deine hintere Hand rechtzeitig los und nimm den Wing über den Kopf Tausche die Hinterhand gegen die Vordere aus. Streck deine Vorderhand, um Toeside weiterzufahren. Jetzt geht's an zu üben. Also wenn du es schaffst, durch die Halse zu fliegen, wirst du nicht mehr die ganze Zeit auf dem Brett krabbeln müssen und viel mehr Zeit auf dem Voll verbringen. Also, ich drücke euch die Daumen, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns auf dem Wasser.